ارشد شریف اس سے فیرنگ ہو گئے جو مر گئے اسیانے ہیں غلط ہوئے اور لیکن میں پوچھ نہیں سکتا پاکستان دے موٹر میں تے ون میں تے کتی مرے میڈیا خبر دے وے بے شک اور ایک کرانٹ داری تارے تے کام آر جائے تے خبر دے وے بلی دا پیر تو ٹھونے تے خبر دے وے سیال کوٹ ایک کافر مرے تے خبر دے وے انڈیا اس موسیٰ صدوانہ مرے تے خبر دے وے اور یہ سارے دیا خبرہ چال سلدی ہیں اوے عاشقاں دی حویلیاں تو ہویاں کیوں نہیں خبر چلی واہ کیا بات زندہ بات زندہ بات ہے بات زندہ باد زندہ زندگی آخری رات ہے اللہ اکبر ہو سکتا ہے نا کتی مرے کتی دا بچہ مرے کہ خبر آ سکدی ہے اوے لبیک آکھدے عاشق دے سینے تے گولی لگی ہے خبر کیوں نہیں ہے اور ہو شہید کوئی نہیں ہو سکتا اور جس کے ہاتھ جنڈا ہے نارا لبیک دو میں سفر لبیک یا رسول اللہ دا جلسہ میلاد دا سفر میلاد دی ریلی دا اور مران دی بھی چاسے آئے پھر چہرہ بھی دستا ہے اور تیرے مرن دی دیر آ سائیے دے رنگا نہیں دیر کوئی سبحان اللہ کیا بات عمرہ دراز کیا بات سن پتہ ہے اور بیعت موئے ہے افسوس ضرور ہویا ہے لیکن چہرے دا اکس دستے چاس نہیں آئی اوے حویلیاں سے جنازے اٹھا لے دا چہرہ دستے چاس آئیے چاس آئیے آئیے کیا بات واضح واہ اجب تو آنے ہی کائی نہیں آئی کیا بات واضح واہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو اور خوش نہیں آسا کیا بات عمرہ دراز ہے واہ کار شاہ کچھ جیون دا بھی وال سکھو کچھ چلن دا بھی وال سکھو کوئی مرن دا بھی سکھو کیا بات واضح